саламатсыз сіз жаңы қошына тұрбайсыз ба бұл жақта а жаңы е мен қошынаңар боламын бияқ жағыңарда деле жашаймын а бияқтағы е жақсы қош келіп тұрсыңар эме <laughs> бүгін бош элесіз да эми бош эле азыр бир жака барыптмын эле бирок шашып атып киного барып келсекпи дедим эле а киного а <laughs> эми бош эле эмне үйдө жатканда эмне кылат элек бош элесизби э рахмат анда бир алты жетилерде бул жака менин үйүмө өтө аласызбы э бул жака эле өтсөңүз тиги эки балам бар карап турасызбы мен келинчегим менен киного барып келсемби деп